Om Brahmane Dhani Soha Om Brahmane Dhani Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Ha ha ha Utsam Modi Soha Om oh, Ha ha ha Utsam Modi Soha